Zure mugikorra jolasteko informazioa bilatzeko edo eta pertsona maiteekin harremanak izateko balio duen tresna oso altxu bat da, baina baltzenekin erabiltzaile bat izan da, iruzurrak edo eta estortxuak jasateko arriskoa duzula? Barne arazoetako ministerioaren datuen arabera, 2000 an mazazpian, darogeta bat mila irureuntaz baino ziberdelitu gehiago gertatu ziren Espainian eta hauen arteko euneko amar baino gehiago mehatxu eta bortxaketen kategoriakoak dira ez larritu bideo honetan mota honetako ziberdelituak aurre ikusten identifikatzen eta salatzen erakutsiko dizugu. Lehenik zuri buruz dagoen informazio publikoa eta kalte egin nahi dizutenek informazio hau atzitzeko moduak zein diren duzu kontuan izan beharra. Deiez gain, zurekin harremanetan jartzen saiatu daitezke, mezu, e-mail edo Facebook eta Instagram motako sare sozialen bidez. Honengatik ez duzu ezagutzen ez dituzun pertsonei informazio pertsonala eman behar, aldizka ziurtatu zurekin harremanetan jartzen direnak zuk uste duzunak direla. Baina nola aurre ikusten da estortzio posible bat? Bitarteko mota hauetako batetik, diru edo informazio pertsonalak kalte egingo dizun zerbait ez egitearen truke eskatzen dituzten mezu bat duzu, zu estortzionatzen ari. Garrantzitsuena ez ordaintzea ez erantzutea da. Adibidez, norbaitek zure informazio pertsonala ezagutarazi ez dezan diru kupuru bat eskatu behar dizu, mezu hau baztertzea garantzitsu ezago da, espan bezala adierazi eta sarrera konzitik ezabatu. Genik ziberdelitu baten biktima izan zarela uste bat estatuko segurtasun indar eta gortuzekin arremanetan jazdetzen zuke eta zure salaketa egin. Hau bada zure kasua zibernautaren segurtasunaren bulegoko iruzoren salaketaren horrian lortu dezakezu informazio gehiago.